Ada guys, senang gigi penyengat ni guys. Bengkak nah guys. Terlalu gelam punya cerita guys. Dapat tak ada gas nah dapat segini okay, guys. Ha. Ini ada dapat dah. Aku belum balik. Dapat tak ada kena penyengat bibir bengkak Allah mak ya Rasul. Wow, sok sok video ada udah ada udah udah di zoom wuhui Wih, gila. Eta, eta, eta. trust, bro. <laughs> Cara, tem que ser muito filho da puta pra fazer um negócio desse. Ai, Enfia a mão dentro da guerra dele aí, pô. Não, mas tem que enfiar dentro da boca, pode. Dá uns oito que não dá, Dani. Oi, oi, oi. Ah! Поймал, поймал, гад. С чем он совсем?